Ben, hoxe podíamos titular o pleno algo así como que bonito é vivir en ano electoral. É precioso, todo cheo de promesas, hai millóns por todas partes. Bueno, isto é unha maravilla. Pena que se acaben os anos electorais e todas esas promesas queden en nada, aparcadas para o seguinte proceso electoral. Esa é a política do Partido Popular. E entón agora resulta que o Partido Popular lle entra presa porque nos seis primeiros meses se convoque xa a oferta pública de emprego para ver se si pode chegar antes das eleccións, polo menos antes de que se celebren as eleccións xerais ao Parlamento Español. Esa é o interés que ten o Partido Popular. E, sin embargo, presenta como a defensa da sanidade pública e como un aumento da estabilidade dos profesionais da saúde, cando o verdadeiro compromiso coa estabilidade do emprego sería que eliminasen a taxa de reposición do 50% e por fin estableceran unha taxa de reposición do 100% das prazas vacantes máis as dos concursos de traslados en lugar de amortizar plazas de emprego público. Xogan coas prazas de emprego público para facer electoralismo, mentras teñen os profesionais do Sergas con contrato máis que precarios. O Partido Popular ven a vender estabilidade laboral no Sergas cando existen centos de profesionais que non saben onde van traballar, onde van ter o seu posto de traballo. Non van a enganar a ninguén. A cidadanía sabe que o seu interese non é a, nosa saúde, sino tentar salvar os mobles ante unhas eleccións ás que lle teñen medo. A situación na que se atopa o noso sistema sanitario público é de absoluta precariedade. Basta con ler as conclusións do informe presentado por SOS Sanidade Pública o ano pasado. Entre o ano 2009 e 2014, o orzamento sanitario de Galiza caeu en 460 millóns. O gasto en personal sanitario descendeu un 6%. Pechan servicios e camas no verán para non contratar personal. Se normalizan as listas de espera en atención primaria. Entregan os seus amigos especuladores das empresas privadas o novo Hospital de Vigo. Obrigan o personal do Sergas a integrarse nas empresas concesionarias. Negan a medicación necesaria ás persoas con doenzas crónicas. Votan escoitando o Parlamento, como sucedeu no último pleno, as persoas afectadas pola hepatite C. Limitan o material aos profesionais do Sergas. Manteñen un concerto de con Povisa que non garante os mesmos dereitos aos pacientes que acceden á sanidade pública que os que acceden a este hospital privado. Teñen en mans da empresa privada todo o conxunto de servizos fundamentais, como a esterilización do instrumental, ambulancias ou historia clínica. A sanidade galega convertida nun suculento negocio para os empresarios amigos do Partido Popular. Sabemos que minten, que teñen un plan deseñado para entregar na sanidade un servicio público esencial á especulación da empresa privada. No concurso 2014 non se convocaron aquelas prazas de, eh, dos servicios en trámite de privatizar. Con semellante panorama presentan agora unha iniciativa para adiantar a OPE do 2015 creendo que van a ganar a xente. Es que es muy bonito vivir en ano lactoral, sí. Grandes actos de campaña, grandes promesas, aplausos y más aplausos. Y rematado o período electoral, a OPE sen concluir, os centros de saúde sin construir, a risga sin cumprir os prazos. Seguen os desafiuzamentos, non se creou emprego e non chegaron as promesas nin de Pemex nin de nadie. Pero da igual, outra vez en campaña o Partido Popular empeza a propaganda dos grandes investimentos. Basta xa de utilizar as institucións para facer propaganda electoral. O que precisa sanidade sanidade Galega e estabilidade no emprego. Que os ergas teñan calvo de personal fixo axustado ás necesidades reais. Rematar coa contratación precaria sen dereitos que actualmente está a aplicar a Xunta de Galiza. Por eso presentamos esta emenda para rematar coas políticas que converten o dereito constitucional á sanidade nun acto de caridade da Administración coas persoas enfermas. A nosa eh, eh, emenda vai fundamentalmente a cambiar solo unha pequena parte da iniciativa e é que a taxa de reposición en vez do 50% sexa do 100%, porque a saúde dos galegos e das galegas non só merece, sino que ademais o necesita. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra, señora Prado Cores.